Nimetoka kuambia asubuhi mashabiki wa Yanga, sisi tunachokitafuta sasa hivi, yani, tunakaa tunasikia story hapa, Al Ahly sijui masaa 24 tiketi katangaza zimeisha. Tumesikia hawa ndugu zetu wengine marafiki zetu hawa Widad wametangaza tiketi saa nne baada ya kutangaza tiketi zimefanyaje? Zimeisha. Unajua Widadi hawa tuna tuna urafiki nao eh? eh. Urafiki nao Yanga sisi na Widadi. Kuna namna tuna kwa sababu tulipofikia kule ni wape exclusive. Tulipofikia kule Nigeria wakati tumetoka Lagos tunakwenda Uyo. Unajua sisi mji wa mchezo ulikuwa unaitwa Uyo State. Hii experience hamwezi kuipata sana, Nasibu peke yake anayo. Unaitwa Uyo State. Uyo State ndo uwanja ulikuwa pale, lakini sisi Yanga tulichukua kempu yetu kukaa Aqua State. Yaani kwa mfano mechi ipigwe Kinondoni, alafu sisi Yanga twende wapi? Wewe Temeke, Masaki vipi? Wewe vipi? Yaani hapo jimbo tofauti tumehama, si maana yake? Kule tulipoenda kule Aqua State kule, hoteli ambayo tulifikia sisi ndio hoteli ambayo bingwa mtetezi wa Afrika Wydad Casablanca alikaa pale wakati anakwenda kucheza na Rivers. Kwa timu mbili tu Nigeria zimeweka historia kukaa pale. Bingwa mtetezi na nani? Similar. Naelewa eh? Kuna vitu vinashabihiana similar. Wydad Yanga, Wydad Yanga. <laughs> Sasa ndugu zanguni, nimwambia mashabiki wa Yanga, mahala pekee mnaweza mkatuma ujumbe wenu Afrika, matukio kama haya, mechi ya kwenda nusu fainali, tunataka kufikia Jumamosi, mzigo wote huo umekata, tiketi zimeisha zote, ina sisi tupost kwamba bana Yanga siku moja kabla ya mechi nao tiketi zimefanyaje kwa maana mashabiki watu tunaotaka kutana nao finali huko inshallah kama sio ni wa Kusini, sio ni wa wapi. Unaona bana kwa Mkapa kumbe hakufai. Maana unajua tuweni wa kweli, unajua ukikaa ukiwa unataka kucheza na mtu afu unaambiwa tiketi masaa 4 zimeisha. Unajua kwa namna moja hivi au nyingine unaweza kuwa unaongea tu ufurahishe watu lakini unajua kabisa kama mm. Unaelewa, eh, mnaelewa? Yaani ukiambiwa na mnapoenda huko saa 4 tiketi zimeisha, watu washamaliza tiketi wanawasubiri nyie unaweza kaa na ujasiri wa kutoka mbele, mpata mic hivi na nini, ukaongea ongea, lakini ukishakaa mwenyewe sasa, Mwenyezi Mungu niepushe <laughs> na haya yanayokwenda kutokea. Kwa hiyo kuna namna nzuri ya kumotivate wachezaji wetu, kumotivate viongozi wenu kwenye hii mechi, na namna nzuri ya shabiki kumotivate ni kununua tiketi mapema. Yaani wewe tiketi Jumamosi zilikuwa zimeisha, mimi nawaambia hata ule engineer Hersi akifika kule kambini ataongea akiwa anatetemeka. Sababu jambo la kwanza mashabiki wa Yanga tiketi wamezimaliza siku moja kabla ya mchezo. Wanasubiri mbungi tu. Ina maana akifika Afrika atawaambia wachezaji bani, tumecheza michezo mingi Afrika, huu mchezo tofauti kabisa. Hawa watu wanaitaka nusu fainali. Kwa hiyo motivation ya shabiki kwa mchezaji, matukio kama hayo sisikiwa hao hawa Arabu wanacheza mechi huko. Unajua Mwarabu anaweza akaja kwenye nchi yako akacheza mpira ukamwona mbovu, akifika kwake timu tofauti kabisa maana yake motivation anayoipata nyuma mashabiki. Unajua si watoto wa mpira. Tukizungumzia timu za Kiarabu cha kwao tunasemaje? Mashabiki wao bwana. Mashabiki wao bwana ndo kitu hicho kinazungumzwa. Kwa nini sisi mashabiki wao sio mashabiki wetu? Yaani kwa nini sisi wakiwa wanakuja kwetu wasema bwana mashabiki wao wao. Tiketi washamaliza. Wanamzuka huo wanam... lazima na sisi mashabiki wetu wachukue hiyo kama sehemu ya kutengeneza na wao rekodi zao. Shabiki wa Young African ukiwa una raha. Juzi umeona kafu umetupost kafu pale. Watu wamesikia raha bwana, habari imepostiwa na kafu Sasa inabidi mablog makubwa, ma TV makubwa duniani yanapost mashabiki wa Yanga, mnakaa mnajiona hapa bwana, mashabiki bora wa mpira Afrika, labda kwenye top 10 mpo na nyie bwana, nyuki wa nyuki wa njano wamo, si ndio bwana? Eh, hapa naonyesha kwa mifano, Wydad wana watu wanaitwa Atlas, walichukua wale mashabiki bora duniani. Unajua duniani shehe Mifano hii mimi mnachukua kama reference, mlikuwa mnazungumza best fans in the world, yuko mwaka gani sijui, walitoka Wydad Casablanca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. <laughs> na sisi Young Africa tumetengeneza vikundi vyetu vya ushangiliaji, tunataka tufike hizo levu Yani bwana, watu wakiwa wanachambua mpira wanasema, lakini ukienda Tanzania unakutana na nyuki wa kijani na nyuki wa njano. Hiyo inakuwa ni standard yetu ya kushangilia, na hapa sasa ndio tunataka niwaeleze mashabiki wa Yanga Jumapili mtoko wetu wa Jumapili wa kivumbi na jasho, tuna dress code maalum. Hii siku sio ya kuja kuja tu hii. Tunataka Benjamin Mkapa Jumapili iwe ni ya njano na kijani. Kwa kama unajezea wa kimataifa ile ya blue ile, si ndio? Jumapili vaa kijani, ziko tatu, vaa kijani. Una ile ya njano, vaa ya njano. Tunataka Benjamin Mkapa yote, na hii jamani, mnisaidie kuiweka vizuri. Benjamin Mkapa yote iwe njano na kijani. Ukiwa unaenda uwanjani ukamkuta mwenzio kavaa kitu cheusi, mwambie eh, bana, uruhusiwi. Jezi ya Yanga mpaka 5000 tunalo za msimu uliopita, mpaka 5000 zinauzwa hapa na kama kuya kaya mpaka 5000. Shabiki wa Yanga unayekuja Benjamin Mkapa Jumapili, dress code ni njano na kijani. Tunataka Rivers wakiingia pale, unajua kijani ni rangi za peponi hizo eh? Eh, ukiingia pale unaona eh, tumekuja kwenye ile bustani ya Eden sasa.